your eyes, I believe If you move out from my side, I'll be losing I'll be losing Grip on you Grip on you दिल लगा भी लिया इश्क भी कर लिया चांदनी रात में हमने तारे गिने का है ये का दिल में सिवा तेरे सोचो जरा दिल चाहते हो या जा चाहते हो हमसे बताओ के क्या चाहते हो कितना सोना गजब का है दिल कितना सोना तुम हो गिले हम भी अकेले बावरा बन के दर से रे मैं भी मल्हार बन के बरसे जरा जरा नींद भी अजनबी सी हो गई जरा जरा चैन से दुश्मनी सी हो गई तुम मिले खो गया है खुद का ही पता क्या कर क्या नहीं कुछ बस में ना रहा समझो कैसे कोई समझाए सोना इन्ना सोना तेन रब ने बनाया तेरे काबिल कभी कसम से न रह सकूंगा तेरे दिल ना जिया कभी तेरे दिल ना जी सकूंगा तेरे दिल कभी दम मुझे कितना चाहे you out from my side and I'll be losing, I'll be losing grip on you.